रिश्ता ही तो था टूट गया साथ ही तो था छूट गया दिल ही तो था किसी और पे आ गया होगा पहले मैं अजनबी था फिर अपना बना और फिर अजनबी बन गया अब इंसान ही तो था बदल गया होगा